Ciao! Allora, oggi prodotti per il corpo e vi voglio parlare dell'autobronzante. Queste sono le gocce magiche della Collistar, eccole qua, queste qua. E ehm, sono le gocce magiche autobronzanti, è un concentrato autobronzante, 125 ehm, ml e da qualche parte c'è il prezzo, ecco, 24,49 ehm, sui 25 euro ecco allora questo è uno dei pochi auto abbronzanti che intanto non ha una profumazione troppo caratteristica d'auto abbronzante è un gel e ehm, bastano poche schiacciate da applicare bene sulla pelle asciutta e magari prima fate un po' di gommage così togliete le cellule morte e le spessità della pelle Comunque bastano poche gocce, è un gel, si applica velocemente sul corpo, bene a modo, asciuga molto velocemente e lascia un colore uniforme. E lo trovo davvero molto buone. Intanto non macchiano, non hanno quel profumo caratteristico da eh, autobronzante, non hanno un colore arancione ma un colore molto... Eh, sembra una bronzatura molto naturale e poi ha una bronzatura molto leggera quindi si può rinnovando l'applicazione tutti i giorni tendere ad aumentare il colore che si vuole ottenere mi raccomando sempre applicarlo bene a modo velocemente su tutto il corpo su tutta la zona massaggiate bene e poi lavatevi le mani oltre a questo che è molto molto valido io vi consiglio eccola qua di applicarlo con questi guanti in spugna si trovano in commercio di vari marchi questo era vita liberata ma l'ho trovato anche da Kiko e si trovano in eh, vari negozi l'ho trovato dai cinesi si trova un po' ovunque questo è un guanto è rimasto macchiato ma è un guanto eccolo qua che se andiamo a applicarci il prodotto e poi lo stendiamo va ad eh, applicarlo sulla pelle in maniera molto uniforme e non si rischia assolutamente delle macchie quindi il guanto in spugna d'applicazione in combo con il contrario autabronzante in combo con il guanto davvero non rischiate macchie il colore è molto uniforme rieccoci ho cambiato la batteria allora comunque direi che vi ho detto tutto il possibile su questo prodotto che a me è durato un'estate intera applicato sulle braccia e le spalle la parte che è più esposta ecco quindi tutta la parte superiore del corpo trovo che sia davvero molto valido so che c'è anche una formulazione per il viso vorrei provarla ma credo che sia molto simile e quindi un'altra cosa da provare che mm, mi ispira queste sono le gocce magiche abbiamo detto della Colistar per il corpo e le trovo validissime ve l'ho detto non sono arancioni, non macchiano ah e dopo averle applicate asciugano velocemente ma aspettate comunque 5-10 minuti prima di vestirvi così siete sicuri che non macchiano nemmeno i vestiti non puzzano come i soliti autoabbronzanti e oltretutto ho trovato che idratano anche la pelle quindi straconsigliato fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero sia stata utile e se vi è piaciuto il video mettimi un like iscriviti al canale e clicca sulla campanella così verrai avvisato quando pubblico le prossime recensioni e alla prossima recensione beauty ciao